आपके साथ दीक्षा भानप्रिया जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है मोदी सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाते हुए उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है और इसके साथ ही लद्दाख को अलग कर दिया गया है और इससे पाकिस्तान में बौखलाहट मची हुई इसके साथ ही केंद्र सरकार की अब पूरी नज़र घाटी पर है सूत्रों की माने तो मोदी सरकार राज्य में जल्द ही कई बड़ी योजनाओं का ऐलान करने वाली है जिससे राज्य में विकास को आगे बढ़ाया जा सके खबरों के मुताबिक सरकार जल्द ही जम्मू कश्मीर के लिए नए तरीके से विकास का खाका खींचने का काम करेगी बताया जा रहा है कि मोदी सरकार अगले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के लिए फूड पार्क रेलवे और हाईवे के कई बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया जाएगा इससे पहले खबर आई थी कि कश्मीर में नए तरीके से निवेश को लेकर सरकार एक समिट करने जा रही है कहा जा रहा है कि अक्टूबर को केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन करेगी जिसमें देश और दुनिया के कई बड़े कारोबारी हिस्सा ले सकते हैं subscribe our channel and press the bell icon for more